在礼拜一的部分，我们会逢到的是百事顺利的日课，因此有任何需要斡旋、交易或是决定的事项，不妨都在周一的时候便可行使。而在周二这一天，我们会逢到的是误探病的日子，如果刚好有要前往到医疗单位去探访亲友，请切记，我们可以提前或者是延缓一天，会是比较理想的。 而在周三的部分，我们会逢到的是当月的寿死日。逢到寿死日的话呢，它代表的是集市的部分，尽可能呢都不要去执行，因为大部分是比较不会迎接好的结果。打个比方，如果您是在当天做任何的交易，或者是您购置了任何的不动产，那它的金额呢，在未来的时候比较可预期的，是比较难用好的价格去脱手的。 或者是您在当月签立的任何的合约，都比较容易会在后面的时候分道扬镳，啊，或者是任何的合作在当天去谈都是比较不利的。因此，在周三这一天，请记得任何的急事，也就是能够让我们开心的，呃，本来你会欢欣鼓舞的事情，或者是是决定，都不要在周三这一天去执行。但是，它是适合什么样的事情呢？ 比如说阴宅的丧葬，哦这一类的事情，我们就可以在受时日这一天去执行，因为它意味的是过了这件事情之后就不会再发生了。好，那再来就是礼拜四的部分。那礼拜四这一天呢，我们会在凌晨的三点五十六分呢迎接寒气寒露这个节气哦。 那在这一天呢，因为它也会代表的是，如果您是属于大中华地区的朋友，尤其是维度比较偏北的，那您在那边的气候相对的呢，会降温的比较快。那在这个节气的时候呢，老师会建议我们可以透过热敷、蒸气，啊，或者是呢，我们可以用艾草针灸的方式呢，来帮自己呢达到补气补运的一个效果，哈，也可以打辅持我们开运。 而最好的时间点呢，尤其如果是要帮家中的长辈执行刚刚讲的这些项目的话，请务必在下午的三点到五点这个时间呢是比较好的。另外，如果是您是女性朋友哦，老师也会非常建议哦，呃，或者是呃，妈妈们哦，可以呢帮家人呢在这一天呢添购一套新的衣物哈，来帮他。 家人呢做开运，那这个衣物呢，请务必一定是要是准备是过秋冬的当季的当令的衣服，请不要去买那个呃特价品哦，买春夏的衣服，这样就就不行哦。我们这个寒露呢，是为了帮我们的这个秋冬呢去做准备，那为了迎接的是接下来的这个寒气呢不受寒，所以呢，请帮你的秋冬哦。 备好一套衣物哦，这样是比较理想的。同时，在当天呢，爱美的女性朋友也不妨可以赶紧去预约，在周四这一天呢，跟你的美甲师碰面哦，或者是自行呢，可以帮自己做上漂亮的指甲哦。好，再来就是周五哦，在周五这一天，我们会逢到的是乌兔太阳日。 其实呢，弱到的是申时，也就是下午的三点到五点的这个区间，那在这个时间点非常适合做安床，尤其是针对如果您本身呢有一阵子呢睡眠品质比较不好的，我们可以在这个时候稍微的调整一下床位。再来，如果您想要开运的，或者是你觉得我这阵子运气比较不好，我们呢可以修剪一下，比如说女孩子你的这个。 头发有开叉的，我们就把它给修整掉啊，或者是男生呢，啊，我们有这个鼻毛啊，或者是有一些鬓角，我们也可以稍微的去做一下修剃，这样对你会是可以有加分的一个效果。再来就是礼拜六，那在礼拜六这一天呢，我们会逢到的是凤凰日，那是大力荧幕前女性朋友的日子，当天非常适合开市、嫁娶、纳财跟交易哦，因此哦。 有需要的朋友可以多多的利用这个周六。另外，在当天也非常适合迎接新的朋友，而这个新朋友呢是用纳畜的方式。所以，如果你有想要就是家中添一个新的伙伴，想要养宠物的，老师劝奉劝大家，请用认养代替购购物这个新的宠物哦。在周六呢，也是一个。 破的日子呢，我们可以把来把这个纳畜呢纳为我们的新成员哦。再来就是礼拜天，那在礼拜天这一天呢，是属于仪式阶级哦。在董公选耀当天呢，也是属于我们非常适合可以开市跟出行的。所以如果您想要出一趟远门，或者是出去踏踏青，都非常建议，不妨就安排在周日这一天可以出门走一趟吧。 再让我们来看一下在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友吧。首先呢，第三名呢是我们属鸡的朋友，而第二名呢是属狗的朋友，第一名呢是属马的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。基本上在这一周呢，你们的工作运势呢跟财运呢都是相当的不错。不过切记哦，我们在这个礼拜呢。 要求财不求气哦，所以呢，如果你在求财的当中呢，有伤了和气呢，那这个财呢就会变成过路财哦，所以切记务必呢要和气生财，那你这个财路财源才会不断的滚滚滚进来。再来呢，让我们来看一下在当中个别生肖呢有什么特别需要留意的地方。首先第一个生肖是我们属老鼠的朋友，在这个礼拜是属于。 繁忙疲惫的一个状况，要需要留意的天数也比较多，有三天哦，分别是周二、周五以及周六。所以属老鼠的朋友，切记哦，尤其是在晚上的时候，你会觉得自己忙得昏头乱向的。会建议呢，你如果可以的话，在白天的时候。 振奋一下精神，尽量让自己能够专注。如果没有办法专注，多听一些能够提神或者专注的音乐，来协助你能够把眼前的事项一一的做好。还有，在这个礼拜，切记不要去闪躲、闪避一些你该负责的、承担的责任。啊，尽可能挑一些你可以擅长做的事情，先把它给处理掉。这样子，你就会觉得琐碎的事情一件一件的。 都完成了。下一个生肖是我们属牛的朋友，而属牛的朋友在这个礼拜是属于面面俱到的一个状况。不过，在这个礼拜呢，还会有一个状况，就是即便你是面面俱到，但是呢，你会碰到很多是属于让你会觉得很伤神、伤脑、伤气的人事物跟状况，也就是你必须要去拿捏分寸、利弊。 所以在这个礼拜，非常非常考验属牛的朋友，你们本身的一个智慧跟尺寸的拿捏哦。在这个礼拜，属牛的朋友也请务必要多留意一下自己的健康，因为你的这个身体的免疫力比较容易下降，所以可能会比较容易会有一些过敏啊，或者是眼睛的一些问题出现，请务必要多加的留意。那属牛的朋友在当中要留意的天数是星期三。 下一个生肖是属老虎的朋友，属老虎的朋友呢，在当周会有容易有点过度松散。那老师会提醒你哦，在这个礼拜，你比较容易会遗忘一些眼前的细节，而这些细节，如果周边的人有提醒你的时候，请务必要赶紧把它做纠正，尽可能不要拖拉，要在当下赶紧就立刻调整，这样子才不会误了正事。 在这个礼拜，属老虎的朋友要留意的天数有两天，除了周二，还有周四哦。下一个生肖是我们属兔子的朋友，在这个礼拜容易会有助力分散的一个状况。这个助力来自于你自己给予自己的助力，也有来自于别人给予你的辅助力，也代表的是你可能没有办法很用周全的方式去分配你。 现有的一个资源，或者你没有很妥善的去分配你该做的事情，跟瓜分你的时间。所以在这个礼拜，老师会建议属兔子的朋友，尽可能在这个礼拜的一开始的时候，尽量先做好当周的计划，按部就班，比较不会错乱。还有，在这个礼拜非常不宜多头马车去进行太多的事情。 这样会代表你同时分心在太多事项的时候，你会觉得到了这个周的周末的时候，我好像一事无成哦，并没有把什么事情呢完成，或者是没有一个完整度出来。所以建议可以的话，尽可能把你的专注力呢跟助力呢，都是辅助在一两件事情上面，不要多头马车，这样子是比较理想的。 这个礼拜要留意的天数是金期五，下一个生肖是我们属龙的朋友。属龙的朋友在这个礼拜需要开始整合哦。你脱离了上个礼拜的这个天时不利的一个状况，在这个礼拜呢，虽然稍微有那么的一点点起色，但是对于属龙的朋友，其实呢，它只是代表你可以开始去寻找，尤其是如果您刚好是逢到待业中的朋友。 或者是您刚好是逢到要做一些决定的朋友，在这个礼拜你需要寻找方案，或者是寻找替代方案跟一些 solution，在这个礼拜要做的是 search，还有找，并不是让你在这个礼拜做决定，做决定的时间点还没到，因为机缘呢还有更好的选择，可能要等到你看够多选择跟选项的时候，你才会能够做。 正确的一个比较跟决定。那老师建议属龙的朋友在这个礼拜留意的天数有两天，除了周四以外，还有周六哦。下一个生肖是我们属蛇的朋友，属蛇的朋友在这个礼拜是属于互利互助的一个状况，也就是老师非常建议你在这个礼拜尽可能呢，不要只顾着自己的进度或者只顾着自己的利益，尽可能能够看一下你左右。 或者是你的同才，大家有没有需要互相把协助的？因为大家如果是刚好是一条龙的作作业线，或者是本身这个案子是一个团体在进行的，有可能你的东西会影响到他，他的东西会会影响到你的话，大家就是互相的去做多一点的交流哈，做这种互利互助的一个方式，对你们会是比较好的。 那如果你选择了自私的话，反而呢会变成坏了整件事情哦。那这个礼拜呢，属蛇的朋友要留意的天数是星期天。下一个生肖是我们属马的朋友，属马的朋友呢，在当周的运势是属于一马当先的，实际上是相当的旺盛，所以基本上是没有太多需要留意的地方，因为今你在这个礼拜。 凡事都可以非常的有担当，朝气也是相当的满的。只要呢，好好的做好你眼前要做的事情，把该做的规划提前呢布局去执行，对你来讲，在这个月会是一个非常非常棒的利己点哦。下一个生肖是我们属羊的朋友，属羊的朋友在这个礼拜稍微有点扬眉吐气了，在这个礼拜你的学习可以更加的精进。 尤其是如果想要学多一个语言，或者是想要学其他相关的领域上的一些东西，在这个礼拜可以获得不少的新的收获，所以非常建议属羊的朋友在这个礼拜多看、多学、多闻、多问，对你会是非常有加分的效果的。那再来就是属羊的朋友在这个礼拜要留意的天数是礼拜一。 而且在这个礼拜，你在这一周呢，也可以预期的，可以遇到不少的好运跟好事环绕在你的周围哦。下一个生肖呢，是我们属猴子的朋友。属猴子的朋友呢，在这个礼拜呢，是逢到可以得到回报的一个礼拜，代表你过去种了多少的这个果呢？这个食呢，在这个礼拜基本上可以慢慢的。 的肠道可以看到效果了，甚至呢，有些人可以开始给你一点一滴的一些回馈。对属猴子的朋友，在这个礼拜，你可以感觉得到比较明显的，知道自己呢未来的方向要怎么样行呢，才是比较理想的哦。这个礼拜属猴子的朋友要留意的天数是星期三，也记得要继续维持步调，才会是比较好的。 下一个生肖是我们属鸡的朋友，而属鸡的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于可以看得到进展的一周。看得到进展呢，是非常好的，因为我们可以更明确的知道方向，而且你可以适时的去修正你的方案。所以，如果您刚好是属于经营者，这对于你来讲的话，是一个非常大力的一周哦。那如果呢，您是属于员工的话，在这个礼拜，至少你可以。 很明确的知道，原来我只要照着这个方向，你可以有一个愿景跟一个努力的方向，对你来讲也是非常的有一个定心的一个方向在的。那在这个礼拜，属鸡的朋友并没有需要留意的天数。下一个生肖是我们属狗的朋友，属狗的朋友在这个里。 礼拜呢是属于幸运爆棚的一周，因此呢只有三个字旺旺旺可以去形容。不过呢，在这个礼拜，因为你很旺，所以随之而来的当然还会有一些莫名其妙的工作要由你来去担当。在这个时候，你可以从这当中呢去筛选一些你比较擅长，或者是你有把握的工作内容，再去把你没有办法。 那个完成的分配给其他的人，那这样子呢，还可以大家都皆大欢喜哦。那老师呢，你要提醒属狗的朋友，在这个礼拜，尽可能呢可以多吃一点肉食哦，它可以让你的这个精气呢，可以更加的旺足哦。再来下一个生肖呢，是我们属猪的朋友。 属猪的朋友呢，在这个礼拜呢，是我们需要急事缓办的一周哦。也就是，如果有人在催促你要赶快交件啊、完成什么事情啊，在这个礼拜，请你要自己适时的去按刹车，或者是呃适时的呢调整这个脚步，不要因为别人的催促呢而乱了你的步伐。在这个礼拜呢，如果你因为别人的催促而去调整自己， 比较容易会影响你的思绪跟你的准确度，所以出缺出错率呢相对的会提高很多。如果呢您本身是在做这个设计的朋友，你就会发现怎么好像做出一个不是太像你本身会做出来的成品，或者是您本身是会计相关的，那你就会发现你好多数字可能 input 都有错误。 这方面呢，就会是蛮致命的一个错误哦。所以属猪的朋友，在这个礼拜，急事记得缓办，不管别人怎么催，只要在进度内完成就好了，不要逼死自己哦。再来后一个呢，我们来看一下，在当周的感情胜利主，又是哪三个生肖的朋友？ 首先，第三名是属蛇的朋友，第二名是属猴子的朋友，而第一名呢是属羊的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，在这个礼拜呢，你们要培养感情升温的方式呢，是透过信赖感。因此呢，要切记，就是不可以太去滥用别人对于你的信任。再来，也要提醒这三个生肖的朋友，重要的事情呢，请不要延误哦。 请不要那个言而无信，或者是让对方觉得你有这个虚情假意的一个状况哦，不然这个感情呢就没有办法走得太长久喽。但是如果你能够让对方觉得是你是值得信赖的，那这份感情呢就会滋长，而且可以延展的有未来性了。至于单身的朋友们呢，在这个礼拜呢。 可以找周边你信得过的，而且你觉得比较有共鸣的人多去互动，这个互动就比较有机会可以擦出意想不到的火花喽。以上是我们当周的生肖运势周报，喜欢的朋友请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛加赞。有需要咨询的朋友可以透过上方的连讯号加入老师，或是透过下方的官网联系老师。我是金老师，我们下周准时再见了。 拜拜。